暗殺されましたマカオに向かう途中でしたがセルフチェックイン機の前で1人だったところを狙われました암살자들이노렸습니다김지성기자입니다독살が行われたのは現地時間の13日午前9時マレーシアクアラルンプール空港の LCC 専用ターミナルでした。金正男氏は10時発のマカオ行きの便に乗るためセルフチェックイン機を操作していました その時2人の女が接近し毒物と思われる液体をまいたようだと空港当局は明らかにしています しかし液体が染み込んだ服で金正男氏の顔を覆ったという現地警察の説明があったとイギリス BBC 放送は伝えています容疑者2人は今月6日からマレーシアに滞在中だった金正男氏をマークしていたものと思われます金正男氏が襲われた場所は出入国者の誰もが利用するところで容疑者は犯行後市内に向かったと推定されていますがそのまま出国した可能性も排除できない